рекушка, Беда есть снегу. Речка бурная с гор По полям протекала И живительной влагой Нас всех одаряла. Пики в небо взлетели И снежных вершин Облака прикрывают верхушки седин. У подножия цветущие поле из мака. Вечерами картина красивых закатов. Это горы твои, Казахстан. Шлем привет мы из разных вам стран все так же родные Перед глазами всегда как живые Это горы твои, Казахстан Шлем привет мы из разных вам стран Далеки, но все так же родные Перед глазами всегда как живые Какой воздух волшебный и летом, весной. Красота ведь ее не пройдешь стороной. Будут радовать позже ирисы, тюльпаны, разнотравие лугов у подножия поляны. Лед на сердце растает как о них. Они в памяти вечны, и близких родных. Далеки мы от вас, и не можем приехать. Каждый раз есть причина, возможно, помеха. Это горы твои, Казахстан. Шлем привет мы из разных вам стран, Далеки, но все так же родные, Пред глазами всегда как живые, Это горы твои, Казахстан. Шлем привет мы из разных вам стран, Далеки, но все так же родные, Пред глазами всегда как живые. Это шире размах разлук по неволе Легла между нами Это горы твои, Казахстан Шлем привет мы из разных вам стран Далеки, но все так же родные Перед глазами всегда как живые Это горы твои, Казахстан Шлем привет нами всегда, когда